110 Euro Ehre! Ehre! Ehre! Oh mein Gott! Oh mein Gott! 109 Euro zum vierten Mal! Okay, mein Bruder kann es übertreiben. So hört er sich an. Er hat geschreit. Aber ich Max schon Ehre. 100. 10 Euro wieder. Hast du Bock auf ein bisschen Dur? Fragezeichen. Ja, Du bist ultra, ultra, ultra, ultra, ultra, ultra, ultra, ultra, ultra, ultra Premium Mitglied. Max und Bennett nochmal! Euro, ich äh, bin nicht da. Ich bin nicht da. Oh mein Gott, Bixon, du bist der wahnsinnigste überhaupt. Noch mal 109 Euro. Der AirPods hat bitte leise stellen, wenn Max da nochmal spendet. Bitte. Oh, der will GTA, Mann. Ich geh down! Ja. Dann spielen wir diese eine Runde zu Ende lassen. Er spielt noch eine Runde! Dann gucken wir den an! Mit einer kranken Spende Er wollte, dass ich GTA spiele, ne? schon, das geht glaube ich nicht. Da muss ich erst gucken. Aber schön. Darf kein GTA, sorry. Darf kein GTA. Du kannst nur mit meinem Bruder GTA spielen, aber mit mir, ne. GTA, GTA ist nicht für Zwölfjährige eigentlich.